E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando a série The King of Fighters, o jogo KOF 2002 1M, especialmente para vocês. Então, ele é online e peço para que vocês confiram o vídeo até o final, sinta à vontade, comentem pessoal, que é assim que a gente aprende. Então, bora pro vídeo, é isso aí! Anda querendo dar rasteirinha. Esse Cris não para. Tá, prela. Deixa eu fazer alguma coisa. Nossa. Agora você vai ver. Yashiro vai dar na sua cara. Meu. Tá difícil aqui. Esse Cris tá demais. Olha. Odeio o Cris. vou dar, tipo, vou dar uma vaiana de pau na sua cara. Você tirou todos os meus amigos. Agora você vai ver. Puxa vida! Batrela! Chega, né? Puxa vida! fiz nada. Agora você vai ver. Tiro na sua cara. Eita! Toma! Tô chegando perto. Toma, agarrão! Chega, né? Toma! Golpe do Hulk! Meu, chega! Isso, vai sozinho! Tchau! uma... Tirar esse Daimon agora. Cuidado com o agarrão. Tá. Pegou em cima, meu. Tomar muito cuidado. Pra fazer nada. Dá capoeira em você de novo. Ah, não deixou fazer mais nada. Eu ainda tava morrendo. Olha, queria me agarrar. Toma aí, ó, porrada. Ó, também se agarrar. Temperatura máxima na sua cara. Tá. Esse Daimon tá demais. Vem não mudar de cor. Só mais um golpe. Tchau! Tá. Toma porradona. Eita! Vem querer tirar minha temperatura máxima, nada. Eita. Ah, na rasteirinha, né? De novo? Gente, desse jeito eu vou morrer! Querendo vir com essa magia, né? Tirou todos os meus amigos. Toma. Jogando longe. E tá. Chega! Me deixa! Tá, prela, deixa eu... Eu vou morrer, calma aí. Só mais um agarrão! Eu ainda vou precisar de mais agarrão. Ah, não. Tá difícil. Toma. ânimo aqui. Bem não ficar nervoso. Deixa eu jogar. Toma. Tá, prela. Vai pra lá. Nossa! Chega! Deixa eu jogar. Oh. Winner! <laughs> Round 2, fight! Agora ficar aqui esperando, esperando aqui uma vez para jogar porque o cara não para. Agora é minha vez, né? Ah! Toma! Você não para. Ah, preula! Ah, oh, não fiz nada! Agora a Sherman você vai ver. Toma! Vem não! Garrão da perna. Só mais um. Saiu, né? Dá me deu um especial! Eu só tenho ela! Toma! Pessoal, torçam por mim. Não tá fácil aqui. É a Leona. Tá. Pra cima, mas cuidado. Fica aí. Pula aí, você vê? Mas tô chegando, devagar. Toma, especial! Toma, fica quieta. <laughs> Faça alguma coisa. Eita é difícil, viu? Tem que cuidar daqui. Pra ganhar. Isso agora você vai ver. Eita! Calma. Nem pra ter ido mais sangue. Tô chegando. Ah! Não! Vem não, Kula. Aê, Kula. Assim não. Toma cola mesmo. Tá menina! Me deixa! Toma, golpe do... Do fortão na sua cabeça! <laughs> tá fácil aqui não. Vem. até peso pesado. Na sua cara. Chega, né? Olha. Preciso fazer alguma coisa, gente. Olha. Pessoal, esse jogo é muito legal. Ah, calma aí. Toma! Preciso tirar isso, cara. Tá! Eu disse adivinhar que ia vir que deu um desesperado. Pessoal, quem puder dar dicas aí, no como, como jogar, no que vocês estão vendo que eu preciso melhorar, eu agradeço. Esse jogo é muito legal. Sei que eu preciso treinar mais. Toma esse Hadouken. Meu, a Maia é bem roubeira. Ela é positiva em tudo. Toma. Roubar aqui um pouquinho também, porque Tá aí! Ah, tá esperto, né? Tô morrendo. Para, menina! Toma! Vai sozinha! Toma na sua cara! Quase que eu morro! Vem. Ah, não deixa eu fazer nada. Puxa, tô tentando agarrar, dar capoeira aqui, fazer alguma coisa, o cara não para. Tá, preula. Tá difícil. Tá surra. Vai ficar rindo, você vai ver. Eita. Calma. Defender aqui pra ver a oportunidade pra bater, né? O tá, cara tá esperto. Gente, que isso? Puxa! Me deixa! Erra um pouco aí. Toma pra cima com cuidado, gente. Pra eu ganhar tá difícil. Olha. Uau. Tão rápido esse golpe que eu nem vi. Foi muito rápido. Eu no desespero pra ir pra frente. tá. <laughs> Toma. Vai levar a Havaiana de pau na sua cara. Não para. Tirou todos meus amigos. Tá, prela. Você é do mal mesmo. Tá, prela. Vem. Então, a temperatura máxima aqui. Porrada na sua cara. Vamos ver se para um pouco. Mais um golpe aqui, forte. Já era a vida dele. Mas deixa eu bater, né? Tá, pronto. Só ele quer ganhar o jogo. Vai com essa magia pra lá. Vou pra cima, senão eu vou acabar morrendo. Já logo a vida desse cara. Yori tá foda aqui. Toma, morre! Chega! oh, não foi fácil, ele falou. Tá pra... Ei, Leona. Eita, essa Leona brava. Eu ia agarrar de novo, <laughs> saiu fora. Toma chute na sua, o chute na sua cara. Tá. Tô morrendo, gente. Fica quieta, menina. Toma, eu consigo, ainda eu consigo. Só mais um pouco. Ah. Tá. Tá tudo na mão aqui do Daimon e tá difícil de, de enfrentar aqui. Tá, preula. chega, né, Leona? Agora você vai ver. Ai, eu tô morrendo! Para com isso! Hum, vai, agora você vai ver. Foi o um desespero, gente. Até apertei o botão aqui errado. É um roubo. Lá vem a Mai. A Mai rouba também, viu? ficar esperta com essa menina. Para! Ela é positiva em tudo. Lá vem! Tá, Breno! Para de ficar com pra ela. Chega, né? Nossa, pra que isso? Ah, fiz nada. Não vem, não. chegar perto pra chegar e parar de ficar fazendo isso. Ah! Mas a menina é muito rápida, gente. Olha. Para. Olha aí. Dá golpe em cima e dá golpe embaixo. Dá pra todo lado. Para. Gente, eu vou morrer. Ah, saiu do meu agarrão. Dá um jeito. Chega, né? Tá surra! Calma lá que eu vou te dar um jeito. Sua safada! Toma agarrão. Tomar cuidado. Erra um pouco aí, meu. Vai. Muito cuidado, gente. Eu vou pegar essa menina. Você vai ver. Toma. Vá, para! Foi fácil. Lá, lá, lá, lá, Sof... Sofrido. tem a Sherm, gente. Torçam por mim. Ah, vai, pula aí pra você ver. Para! gente. Vencer aqui. Toma, especial! Toma aquele... Não, tava muito bom pra ser verdade. Tá vendo? Toma, especial! Agora você vai ver. Só mais um golpe, gente. Morre! Yes! Ufa. Havaiana, você tá querendo levar uma vaiana de pau na sua cara! Pra parar! Chega com isso! Chega, né, menina? Vou te pegar! Agora é minha vez, né? Ah! Tá, o carro não pegou! Eu vou morrer desse jeito. Tá, gente! Ah! Oh. Essa temperatura máxima na sua cara, Leona. Né, tá, Porrada. Calma. Tá carregando, né? Ficar forte aí. tá, é surra! Eu vou morrer! Vem não, carregando aí. Com a pilha Duracel. Olha, saiu do... Para! uma agarrou de perna. Não faça isso comigo! Oh. pessoal, espero que vocês tenham gostado. Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui. Se inscreva no canal para quem não é inscrito, para não perder as novidades. Então, até o próximo vídeo. Tchau!